Czy chcesz dostać te przepiękne zapałki? Pewnie, że potrzebuję ich. Nie, nie dam się. Dawaj, Dawaj, kurde, dawaj to. Nie rozerwałeś, spadłem. Ale zostało trochę. Dobra. A czy jak teraz ma... Kurde. Tyle ci prawie. Po co tyle zapałek? Ups, spadło. Po co tyle zapałek? No bo jak zgaśnie mi jedna, Dobra stary, are you ready? Uhu, let's go, nagrywaj! O nie, to schodzi. Let's go! Rzucam jeszcze raz. Let's go! <laughs> Let's go! Dawaj, szybko tam leć, rzucaj tym, jak chcesz. Dawaj, dawaj, bo to jeszcze będzie leciało. Nie! Mój smok! On płynie, pływa. Stary piona. <laughs>